أعيد التلطيم تحت السبايك رصد عدو في اي وجدتهم هنا آخر لاعب باق انتهى لا وقت للراحة لم ننتهي من القتال بعد سأدخر أعيد الترقيم سقطت السبايك في اي سقطت السبايك في اي وصل هدف في اي واحد واحد آخر لاعب باق لفت لفت لفت روبلوكس لفت تبقت ثلاثون ثانية جي جي روبلوكس لا تتراجعوا أبداً اضربوا تلك الأركان رصد عدو في ايه سقطت ال spike تي بي السبايك هنا آخر لاعب باق Phoenix minus عدو واحد. 130. في المعركة He's really low. أداء رائع Nice. تم تصميمي Give me بشكل the boost. مختلف Can can you give me the boost please? أؤمن أنت محارب Just kidding. سقطت السبايك في اي بوم دروب بوم دروب سقطت ال spike في اي رصد عدو في الوسط إلى اللقاء ستبدأ المطاردة احذروا سقطت ال spike في A Oh no, inside, inside, inside. أعيد التلقيم You got it. آخر لاعب باق. Maybe no. أداء رائع. Okay. No. سأحمي ظهوركم ولكن كما تعلمون من الأمان. Let's make a change. I go mid. from, guys. Ah. زرعت السبايك آخر لاعب باق كارياز كارياز نحن نعرف الإجراءات ليلتزم كل واحد منكم بدوره no وسنحقق النصر انتهى المزاح سأقضي عليك رصد عدو في الوسط أنا الصياد احذروا هنا زرعت السبايك آخر لاعب باق شاهدتم إحدى مخلوقاتي فلا تفزعوا مفهوم؟ يوما ما ستكتشفون فائدتها يستطيع مسح المنطقة أمامنا لا تنهض احذروا هنا أحتاج مساعدة I think it's 8. عدو واحد سقطت السبايك في اي او ماي جاد روبلوكس انتظروا حتى اعميهم قبل الهجوم استنيد اعيد التلقيم اعيد التلقيم ابتعد أه. احذروا هنا سقطت ال spike في B. احذروا هنا جار مسح المنطقة ثلاث عمل مجددا أكره قول ذلك لكن من الأفضل اللعب بروح الفريق على الأرجح Check mid, please, Jet. Okay. Got your spike. Jet is mid. آخر لاعب باق My bad. أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب إطلاق ستبدأ المطاردة أسلق البصر سقط السيد سقطت السبايك في ايه Fuck. One from B. Uh, on you, on you, on you, Jet, on you. Down, down, down. AWP, AWP. تبقى عدو واحد Alright. He's down. Left, left. Go, go, go, go. Try. آخر لاعب باق Good job. Get the AWP, get the AWP, please. Thank you very much, my lady. Can you play with them? آخر جولة في الشوط Do you want to play توفر AWP? شيئا No, I don't. أحتاج إمدادا Anyone want to play AWP? شكرا Thank you. You want to play up? No? كشف المنطقة سهم ساعد اي اي اي اي علي 1 ميت 1 ميت doors. آخر لاعب باق. Ah تبديل الجبهات. عملي هو كل ما يفصل بيننا وبين تحقيق النصر. أحتاج هذا. أحتاج إمدادا. neutrality. سقطت السبايك في بي أطلقت الصقر سألت عمليات قتل آخر لاعب باق Nice try. سوف أسترد ما يخصني Is this for real voice or are you faking? Why? It doesn't have to be his, her real voice. The guy am faking her voice. Ah, you sure? Green talk. For Hi. Are you a girl or a man? Uh, I'm a girl. yeah, Hmm. We have two girls in this team. All I do. I'm 15. Vicini, via, scappa, corri, fuga. fuck. Too many people. أطلقت الصقر. عملته. آخر لاعب باق. زرعت السبايك. قلت Good job. Left. Go left. Come, come down, come down. كشف Right. المنطقة Right, right, right. تبقى عدو واحد Stinger, stinger. Time, time, time, time. Play time. Right. أداء رائع Good job. Oh my god. لن أستسلم Bro, you're a pro player. Very bad. لنتسابق إلى مواقع السبايك You're going to become like me one day. Good trade. أعيد التلقيم Yeah. I hope I have to impress the girls. Just kidding. Yeah. <laughs> ظلال متحركة تم نشر ساخر الإصلاح جار لا مزيد من العلاج وان ميد وان ميد حان وقت الصيد Behind you, I think, uh, Saba. تبقى عدو واحد سلام أه. Fourteen, fourteen done. Good job, girl. جاري تفعيل طور القتل هذه دعاء فطور القتل مفعل دائما Buggers. There is still Angel Nami. She is a, a girl for real. Yeah, I'm also a girl for real, but... Ah, fuck you. Okay. لن يفوت أحد. Near team, Can, can you come with me? Come for me, come for me. Yeah, what's what's واحدة مفهوم؟ لا يظن أحدكم أنه بطل فيفسد الأمور أعيد الترقيم عند إشارتي هنا عند إشارتي سبايك في الوسط سأحقق الهدف المنتظر مني لدي مال إذا احتاج أحدكم بحاجة لمعدات أحتاج هذا شكرا لا تسمحوا لهم بالتقدم علينا الذاكرة حان وقت الصيد جار المنطقة أمامنا ها هم أولى ظلال متحركة أنا الصياد إنهم تحت تأثير الإعاقة أطلقت السطح قنبلة ضوئية سهم صاعق سهم صاعق Can you smoke Roblox? هنا باق سقطت السبايك في بي لنضع خطة ثم ننفذها نشر الذاكرة حان وقت الصيد حامل ابحث عنهم سقطت السبايك في اي لفت logo tribe in Balkan. نقطة الفوز أشعر بشيء ما هناك لا يمكنني وصف شعوري إنهم مثلنا ولكنهم مختلفون أعيد التلقيم هنا هنا عند إشارتي أحلام أصدقائي حان وقت الصيد دمر الكشاف آخر لاعب باق فاز المدافعون